era ne media consultant mwami tamale mirundi nkwaniriza eh, mm. twawenya akabenje gwe naani motoka yange babadde bantomedde naye zomanyi nti si ne mama wange sinamubuulira ne bakulu bange sinakubirako n'omu tebawulidde eh, nzi sikankanya muntu mm. yaavu survived badde bakkubye ebyuma kubanga nze nekupolisi sirinyayo emotoka za pulezidenti zadde zakamala okuyitawo hmm. which means tewabadde motoka esobola kuyita mu kkubo eryo ngaava nti ava kampala nayita mu kkubo eridda entebe ngaayita mu kkubo lina eriraga ekampala kuba waliwo ekibaati ekyokubiri katugambe yavudde enyanama singa yavudde enyanama era olwalituuse ku nkulu ngaewazana yaliwese najoyina engazina ezadde kuba emotoka zadde nyingi baziyimiriza mhm. singa yavudde mu makubo gano amalala nalinkinga ku lwentebe era teyalitomedde yange bwotuukamu olwokuba tewali ogoba ekibaati wekikoma kati yavuddewa where did this man come from ku nokt maika hedon bakkuby ebyuma nalabye ebyewuunyo mwana nagirabye ngaejja naye nendaba akasajja kange nga kantuddeko sinaebyndowoozawekankanye <laughs> wa mm. aa ate babadde bagenda mukuba omanye nalabye sindiyo ebintu bibiri byetulina okuyigirako thats why me you cannot move me babadde balowooza nti yusiyasse omuntu bamukube bamutte antil they saw me ti aa uh -uh. Ah. ono bamafia bebabadde bamuse <laughs> amazima gennyinioomwana gund kuba yabadde alemedde mumotoka temuyisa mudirisa thats the only thing imed abasirikale bange bankumba nebamunywa negundi akulya polisi yawo eh, mutabani wange yamunkwasa bwemukono eyo era mpeera ddala ekizibwanga kitaawe suze mubu mbade batu mbamuga inti wa mafia beba mutumie kati wa msonyie aa ah, aa ah. mm. atenze ngeda kupolisi toma njie mpaba fe wafe tukusala ikisi pati nze ngula ngeda kupolisi kati wa msude no mtuwa mkulechi na mwade ba polisi beba manche ba hako zena hii kati gunoge na tena uwaba mse petitioni yange jina <laughs> jiri walala do I waste time do I have money for lawyers mpetitioni yange yee <laughs> bariba kusala bidani umanyeri nye bidani chikweli hava mhm bidandi kitegeeza nti omusango bagusaze bidandi ekisipate mm. erinnya bidandi mm. omuganda akuga nti omulamuzi agusaze bidandi nti tewali ludda lwawaabirwa wabaddeyo mm. bano bakita ekisipate tibayinza okukozesanga tebakuyise kati bano ate nze ekooti eyange eramulira nnyo ku ekisipate you don't call witnesses you don't call lawyers i have two lawyers you don't have so I left I left it there of kamida mubibo noropa <laughs> anzi jempa hapa manye toka tako kasofuna dabu <laughs> ufuna badokita babiri tumanya ya kuwenyeza nisi ya kudabu ringe bintu ya mwevi ya koti sila ini yangu ne kule kumwea kajino hey. Eh. ochakiriza mwevi siu ya atika sami mkumi kwa hizo gambo mkaga mtimusiru mtimu nogamba omukaga aa ah, mwe abakaga omanyi muli basiru waliwo museveni ebya security ebyamulema nga afunza emyaka asatu muetaano <laughs> tekisoboka yusi people with gund abatalina logic kati gwe eddogo tirikumi kekati kyenkubuuzasi katonda <laughs> eh. ogenda bawuli abo nga boogera why i strongly suspect that it was an assassination plot ngenda bakukubira nga boogera babyogeddeko genda bakukubira very disparate omanyi problem mwezikamba buli problem yammwe <laughs> nti these are not the problem these people have they are two one they are suffering from what we call the kappa mentality once a person develops the kappa mentality to believe that all rats belong to it he has, the, the kappa have a, has a right okulya emmese muba mugudde kuba mwe buli kimu kyonna t temukkiriza setback e setback is good in politics success after success toyinza kubba nzige nobba covid gundi nobba kino nobba wano nobba wano nobba ne sente z'okulonda nobba no thats too much success after success you take things for granted a setback is good a setback forces you to reason tikakati mhm katukoze tutya hey, eh, sente tumazo ziba hey, eh, kakati tajja kuwogera ye soosi ya museveni hey, eh. kati katugende ku mativi tumugobeye hey. ate kakati bwenatandisa obibatula ate byayise mu wa security ombega nawandikira president mu mirundi ebyama ebyama bya nrm abyogerera kati mbw ate bagiwere jongu kisojjo gwenkukuba emiku kati twayingidde bampulira wali sengen to me i sent ye message i sent ye message which reads as follows mm. we have reached the kaburi phase. A kaburi phase means if you don't kill me first, I die. That's a kaburi phase. It normally happens when a ceasefire agreement phases. We call it a kaburi phase. Eh, Nemba gamba mu message nabawereza. Look, if you, if you resort to a bullet, I will resort to artillery. if you use artillery, I will use the air force. If you use the air force, I will use nuclear warheads. Ngozi jiwa. Ese kwewo. Ngozi jiwa. Ati utalo weruweera. Kakati mbu mubye sente. Mbu mubye sente, mufwe, temu ina planning, temu mbaji, mkubane mkuta, mkubane ni muti yangu, mkubane mkazi ni muti yangu. Nade nda kuba mutabani wangu. Nade nda muyola, taba kubanga yabate mutabani wangu. Te yari vude mnyumba. Yari wa. ono mutani wange omu kubadokita yaze nagamba mayis a very humble man ono gwe baali basibi but you are talking our minister kunze which minister the minister of health nemugabe wagenda okukola ebigezo bya gavumenti bakusindika wamoloto because you bear the name mirundi to punish you to tell me do i differ from reports from the medical association what i say am i their public relations officer Let them defend themselves. Yes, but you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, give credit where it is due. What you are I say, no. But it the center is about to run back again. And That's why I'm here, Peter. You. What are the what? Oh, my into your into your push. Are you cooking? Cooking? Cooking? Cooking? Cooking? Cooking? Cooking? Cooking? Cooking? Mitidi ya sende mbu ya wandika ilava minister speeches. Why do you come to me? Uh, why do you come to me? Kakati tulimuka bully phase. Kamba kube kubutambi. Kubaba sajia wababa dete wa manyi. Nti, Neo baka nukwa kudio ba mafia kuja kumulamu. Because every time mafia politics, mafia, mafia. Zenchi manyi, ugeenda bawulira. President ya banyizi olu nyika wali olu labi. President ya banyizi. kati bwe balowooza they did not study let me tell you yefu kayanja solved the, the problem of wembole and the president promoted him to, to, to brigadier does it he stop there or he works harder to become a general if the president has decided in his wisdom that this man has fought for me and I, uh, let me give him a reward these people are misinterpreting this project to mean that before you give him this project he must accept not to attack us ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Mwe, chitegeza nti okumpa kitegeza is recognizing me kati nina me atina okuba ennyo wabe namugamba namugamba nti if it means if madness means protecting you, fighting for you, I'm going to multiply it a hundred times. Nenga gwe, tiwali badimu serikali wa maje mulungi fe tuina fire. Yes, your excellence, but my background is in boxing and wrestling. From boxing want tuongera kuba beri bebasule tawulu mafia ye ino kusirika. And you see, balemeddwa okutegeera situation gye tuli mu kampu yaabwe there is only one person professor oba nekinnemu oba kyate bwemutunulira egundi e, e, kamera mulaba musajja mukulu emasibye professor abagamba ekiseera wekituuse uganda eyakemulira ekiseera kyonna abantu mubabye emmere abantu mubalokinze down abantu mubye buli kimu abantu basirise they need just one provocation we musajja ababuulira ate nange mbagamba nti ebintu ebikwatiridde uganda biri bisatu byokka singa yeyakadde omuliro one the status of museven mubabbi taliimu era nabaga nti gwe bwobanga otunulidde omukulembeze nga yetabbye okusuuza byo bye rayisi very important ajja kubaddusa tu tuyina emmere ensi erimu emmere temubeeramu riots naye gwe nodira emmere fifty nine billioni nozibba emmere ngaabantu basibidde mu nyumba nongangalo nongangalo ongangalo ki naye status of museven yes yetabbye naye ate ababanti abatandiseogamba nabagamba nabaganti obukulembeze bwanalwa mu buyinza buli kaseera alekawo ensonga gyalekawo kati corruptioni baduka baduka ogenda bawulira kyabakola ate balowooza nze source kati obusiru bwabwe balowooza nti you can influence ee eh, kakati basajja mmwe olwaleero ngenda kuteekako ku ebyo byemutya ku social media nga mulamuza nti mulina abachina omupakistani eh, byebasindikira nti whats the cost of the heart heart ya nti 50000 dollars whats the cost of langs kati kamba kubiri dolamba malirewo ddala this is a kabuli face kamba kubiri kamba kubiri nosizifayo okay. hey, kwanze nkugamba nti there is a time lwe mukkiriza nti kino tetujja kukibba era have written two books ebigenda okufuluma olwaleero manya muwiiki eno have written animasking the mafia ganga abantu badde bambooza bebaani ogenda bbaogera e, e, baduke enjogo libagwe mu mutwe onogumira ekomera kuki ukwecho nga ninagundi eyaliyo photos satellite photos nkuogera konka buli ngolina abachina mutudde mu gundi eno bagita bata nankanga ngaotudde nabo olamuza oluchina nzendumanyi ensikeyo mutegeere kebategeere abatuba nokuttira balwadde mumalwaliro tulabe bwemusula wano bwe tutunulira ensinga bweri eggwanga tulabebintu ebiriwo ebyeyoleka wo bwe tugenda anti nze nkubuulira akatabo kange akokubiri kakugamba nti 1980 scientific elections mm. esineke ine cooking pot sesota ali muntamu mm. abaganda paza yonna bukasabagiraba ngereeta obuzibu bakugamba nti semusota guli muntamu mm. bwogulekamu tolya anebwokukuba noya senta mutolya kati what is the situation ye situation gitulimu ku election zizino scientific elections naye ebibiina byeyubuliddemu birabikaagenda kukolaipo power yalaza agenda yaayo nawandika akatabo kange kano ngaennaku z'omwezi authored on friday 7th february 2020 at my residency in chengera completed at 325 nakawandiika nakaweerezaako tebakagula abenaali mwazi usual naye ko kano scientific elections hmm. the stink in cooking port sijja kateka ku swit nja kusooka nkabaweeko togenda katonda ah, kati kati kano baagaana kati ati rumumba bagambye nti ate akalina mu interest kati kwebintu byonna tebyali badde wepulitikitidiki nakugamba nti akamyufu kenaalimu ebizibu ebikalimu hmm. this is when so when you are fighting emirundi bagenda kukozesa electoral college anti nkubuulira okulonda tekisoboka osad on friday 7 february 2020 katuli kati kayina emyezi emeka kubanga boga nti buliyo mu bookshop babutunda obwomukyalo oliya bubeerawo ekitegeeza n'ababuyina babuyina tuyinzaka nti baali bagamba president mbwabuwandikirawo waabadde mbwabuwandikidde bifo no nkugamba in 209 while addressing a cada course at kyankwanze leadership institute president museveni announced seven directives that would govern nrm party primaries he explained that he had been soft on independence because they defend themselves saying primary is involved rigging, rigging, issued guidelines to govern the 2011 elections in the party. However, since then, none of the directives has been implemented and the challenge persists to date. We now want to get Museveni Mubiri Mwenda, Yadishankwansi, now we be the Girumusanfu. ebinatereza akamyufu ka nrm mu 211 yabagamba nti nemwa okujjamu ba independent why because baŋŋamba akaluka kafu era omuntu gwenalaba nga anyiiza ennyo yali amiria kyambadde amiria kyambadde yategeka omukolo gwe nga mulungi nnyo pulezidenti najja ogwogererako pulezidenti aba ayogera nalengera mutuluza mutuluza mutani wange mutuluza jangu jangu obuze ku bantu eh, eh, eh, amaria was disappointed naye ye and you have direct presidential elections okimanyi nti kojja segona awangula uh, mu constituency emuseveni naye najiwangula how do you explain this some of these people muwanga kivumbi tavuma museveni butambala takayitako nigenda babuze bwavuma Museveni tayitawo tayitawo mwanga kivumbi yangamba nti eri abasajja benalm abangamba nti onjogerako bulungi naye tugende bakulabeko ba, ba bampaka lwai refused so if we don't study this politics so e, ekitegeeza nti bwebabanga balonda ye eh, opposition eh, aya ne balonda museveni eh, that means balonda ye ngaomuntu yes kyobalaba nti ye museveni sobote one se bwemuwangula mututteki atumuwadde e, baaba atumuwadde aloge aloge nebagandi museveni yabakolera akakodyo yaleeta system nga buli kulevo kuliko omuwumbo gwenyama nenva ndaba kansala ewange kansala mm. kansala kansala abamu bagafuula namanya at that level mm-hmm. chairman wa five bwanika bwanika yalina akaduuka kahadware nga kalimu mm. obusa busatu ye bwanika ono agezi ayitiridde So mm-hmm. the Museveni brought a system that is not easy to understand. Kati ayimirira ayita mutuluzi ayogera. Eh. Mm. Yeah, kubanga yona ina akaluka president. Mm-hmm. President can ireye crisis yiba ina banabe nalemu. Museveni zaina challenge. Mubi. And Museveni mweyo nonyi mwe bananka bifu. Museyi kwa tugamba oh yes sir as alisa se kokasi yenalemu. nti abantu bategedde ne museveni ategedde if i have a housewife who demand is money every time we play sex kangule malaya I, then I, I, to, you are not a woman so why should museveni fear parliament ne bweba eri dominated by the opposition nga namwe agula bagule ababi hey, ababi <coughs> ate ekyo mu political science tukiyita gundi cohabitation cohabitation means nyinza okubeera president nga siina parliament cohabitation ate mwe munagana ebiteeso byange ebirungi ebiyamba uganda nebumutaba bange mbafugira ku bantu tukita cohabitation weye president kanule country without support from parliament ngakyekubira hey. ndita bintu byebaagala anti mpaka parliament yakikana nga bamutwala emisinde erwa kubayisa yammwe tekola mhm. nkugamba museveni directed that one registration of all NRM supporters in all villages. Number two, make announcements for such registration in time to enable every member of NRM to register. Number three, in order to have that information to reach everyone, he suggested that local communication follow channels, including rural radios, that reach audiences at grassroots be used. Ebizindalo. Ebizindalo. NRM, number four, NRM should, should not support, NRM leaders should not support candidates against other NRM contenders. Those leaders who contravene this directive would be punished severely. Number 10, elections should be held in the most transparent manner. Number Mukaga, a yellow book containing names of all registered members should be comp compiled and produced. number seven ordinary registered members of NRM should participate in the party primaries kyebasobola okukola muwala wa mbabazi yalemera yero bbooko naye mmwe aba toyinake mugabako noga neeno firimu yeruwere era bano be bagikola n'olya enkoko n'obukunkumukwa <laughs> n'obuyoolayo babalala bakole ki mwala wambabaziyagalaniyina yewomen league kitaawe ye sekretary jenu ye gwe bawadde ayagala 5 billion yagiremera nkako nakasajja bwekaba sente mu bank of uganda kebukedde ngenda muyuliza kugundi mbwa ebizuuliddwa ku kabinja ka gundi gwe gwe gwe naako akasajja kajja kudduka kakulubi oyo omwana ga yatabula nebatamba aendanga nebagana omukwata tekubanga ali heavily indebited noddira abantu bali kulutinga kyova laba gye wagenze kasajja gwe bakuleese tolinnya you you incite people to to target government vehicles kati akamukedde kakuba akanafiki kanivizo nebukedde kulu byaggwe ndabye owamanisanga agamba ugandan doctors niye simanyi covid vaccine mm -mm -mm. mm, mm emotoka eriwa obuwunga buliwa eki kyemuyina mbuulirayo profesa wawanaina patent name <laughs> you cannot, okay. a professor cannot be a professor without producing a book embirirwa ebiragiro musanvu tuze tuze ku biragiro musanvu ya popular zino njya emyeze eki nga zikyusiza ku ngo mhm. obusiru njya zibujja kati nkugamba mhm. nti ebintu musanvu tewali kyakolebwako as mentioned earlier all the above directives were not implemented the reason is that there exist formidable groups in NRM which are interested in maintaining the status quo for example no yellow book was produced a committee was set up at the secretariat to verify academic papers of NRM aspirants mm -mm. the yellow book was produced Teariyo. by Nina Nina Itabeda handed it to you yajiremira ngayagala 5-4 billion ateta inaji yalaga yitaba yiso bebaji ni ingo wachita yule buwa yulu answer in the future ngoli yalabu kukori ole medero sechi vina poja kumulavanga duka fetu babu uliza tubabulira nti mm. messing up things you, why do you hand over this compilation of eh, yellow book to muwala wambabazi abalabaliryadde fe mutweyambisa kubogerera kati sente zafulumye kalyo balyo babba babba wano bayina obujozi mumitwe kasitobakolera bakuteka for granted kakati nkugamba nti however nakugamba nti ono oyo omusajja oyo gundi bamwisani yali mwimakerere odoyi yaleta muwalawe nga buli muntu asasula million bir mu verification of academic papers ayiyo neva nabafuula natagwa niwabula wamukwatetayo <laughs> mufulumya woofiisi yabalya t million nkubuulira bwana nti nekyo nti nrm who are interested in maintaining sesasco a committee was set up at the secretariat to verify academic papers of nrm aspirants they were required to pay two million as verification fees this did not work since verification of academic papers is a mandate ofunep oyo oh, yali takimanyi n'omutwe gwe ne baleeta napolit oyo musajja wa upc some members however lost money hmm. ekibiina kyabba abantu baakyo mbutuleeta emiliyoni bbiri tukuyisizeemu ataddewo muwala we bali nabulako wenaalemwamu ba namuddusa kisiwete kyenti kyembasasirako nzinze ensi yewuunyiza oyo omwana samukubyeko yadda n'oluyi naye namukisiza mu dirisa nemuwonya abantu nebagwagwe abantu mobu Ah, have you been sent by the the the, ono, ono the, the mafias? Mm -mm. Atoli ah, God. Oni yanto mede. Hey. Hey. Katuna nyo. Ambuliza minundi alimutu gamba luwachi. Akamifu kenda ni mteka soboka. Dachi katuna nyo katude.